完了，完了，完了，挂掉了，完了，完了。到底咋了？我尼 鎌田さんあ倒れたあ倒れた倒れたうわまだ飛んでるうわっ 浮いてる浮いたほらほらほらあ落ちた被害に遭うんじゃん裏の家あ、落ちた。あ、いや、落ちた。あやば。もっともっともっと、ほら。あれ何ああ ナルどこも